химиялык реакциялардын ылдамдыгы заттардын табиятынан көз каранды пробиркаларга бирдей көлөмдөгү туз кислотасын куябыз ар бирине бирдей өлчөмдө металл салабыз биринчи пробиркага жез экинчи пробиркага темир үчүнчүгө магний суутектин бөлүнүп чыгуусуна карап химиялык реакциялардын ылдамдыгын биле алабыз